lainsa kadardar di dunia Wallah ibu Haja almarhumah ngo Kakak Haji Eruddin ngo nih Haji Mamin sehat walau pit bebar nganjeng pula balik di Jakarta banyak kita mautjola urongsa miliarnya <laughs> itu mau bisa nyukiran kamu mana jengkula kahibur hat <laughs> bisa diol Reungkin kadar lamun manu di dunia ngadahran riba maram kapan gede gedeud orang Inggris Masya Allah mang ku barang haram boro-boro mobil kuar di kredit haram motor kreditan haram list as haram kuari sakit itu dijelas-jelaskan bay rotidikredit roti roti Masya Allah ini kumaha bahaya kulangan sekadar mepelingan tadi baik barang gula mau baca kitab tengah aja bari ngedeng gitu pandai haji pendi mau bari ngedeng teh nyana mah baca koran kieu eta deres koran anu anyar beheubeuh urut di pasar teh ya. <laughs> aduh ya Allah ya Rabbi udah main koran teh suka yang seri ya pos kota mah rame tak koran. Ya, pos kota. <laughs> Dibaca. Rumah sakit di Jakarta kebakaran 15 mayat melarikan diri. <laughs> Tiga dokter terbakar. Goblok udah coba. Pos kota mah tolol. <laughs> Aing mayat melarikan diri. Gara-gara corona ya jadi puyang nih. Nah, iya bakallah keluar nanah di barangna di Zakarna di Nafarji ya Allah ya berbagai-baga siksaan-sksaan kukulnya di tiga li <laughs> sedih Oke lagi barang maca kitabnyaka Angjur asal maca kitab seakan-akan kitabnya udah obat tidur <laughs> nah ialah sebuah renungan ketika jelema digiri ke mahsyar teh eta amal-amal orang bakal milu jeung urang teu bisa indit ti urang tapi aya jelema kasih Woi, kasih biasa wajahna percis kos bulan Purnawak jele KBleken kukak kasepan anak-anak ka kassepanan hajunya nana tenang kalau jelemah iring-iringannya nama tenang Hai ditanya senyum jelemah kabeh dilirik senyum Masya Allah akhirnya kabeh naranya sebab ajibnya luar biasa hari itu Sin kasepa nabi lain hari itu Sin kasepa Rasul lain hari itu Sin kasep waktu di dunia naik jelemah biasa cuman salat na rapi wudhu na rapi je salat-solt Hai jadi wajah nah heran kasset le heran suku nage heran ilah Jeleman waktu di dunia nanti Iir boga wudhu Hai jadi asal batal wudhu de asal batal wudhu de disebut dawamu wudhunya padahalma lain Kyai padahalma lain Ustad tapi nyana adawamkan wudhu temmenang baik nama batal asal batal wudhu asal batal wudhu de di akhiratwe di Dilma atau potongan itu punya nyobaan nyobaan cobain hayang pulah batal-batal wudhu maksud obat- asal batal wudhu asal batal wudhu as cap ganjaran kabita tapi ngalaksanakenak Masya Allah ulah-ulah jauh ter sumur deket bege-deket dilima urah ku unggal kamar ayaah cair way w ku kasur salembur hiji tapi darah carita sebuah renungan mumpungurang hirup kene mumpungurang hirup kene nah ga jaranak poharajanganan dawa mewuhunya masalahan kasep gelis punya bahkan adu asal maut salaho pintu surga muka kabeh asal maut salakinho sedang almarhumah mautjuina Mekkah atau balik palatbalik di Mekkah doa besi jadi benduan salaki bendu bahaya geus jamal kebeli hidup di dunia ini geus kalah kak besi deh hayang nyandung mah kula mah baik bae ayo hayu geus sebodoh kakak baik geus pada mata kula mah geus ah eta geus oh tambah geus sorgana geus sorgana deui sorgana geus sorgana deui <laughs> ya Allah ya Rabb aya awewe cumplang campling Buukna tilok di sisiran mandi jarang. bajuna tilok salin-salin warna kulit di setengah rupa ketika ayah jelema sholat kunyana diganggu baik lamun ayah riungan-riungan kia nyana mah asup itu tah aju goyang lalagaan nggak ganggu jelema ya otomatis disebutnya edan wanita gila edan di Baghdad harita ewe hujan panas setahun ewe hujan sehingga pemerintah nitah ke masyarakat supaya istisqa Eta pemerintah ngayakin istisko asal pemerintah istisko dipimpin ku Kiai pemerintah lain hujan tambah panas. Kos kuari bae. Kuari lamun pemerintah ngayakin istisko anu jadi imam namui tambah panas. Lain diurang lain di Cikupa. Di Cikupa mapan lain negara Indonesia teman. <laughs> taha Kiaiai di bag dariita ist ya Allah ya robsar Hai kumpul Kyai-kiaiimu hebat coba Hai begitu kumpul Kiai-kiai jeng pemerintah karungpul di lapangan istisko ngadoanis baik singkurucu yang ngomong do ke panjang-panjang doaia dibaca itu dibacazinhizib atau dibaca tapi tadi ijabah baik lain depan untukjur lain kurang mandi meren peannya bakal tadiija akhirnya coba aneh yo coba nggak doa eh. karunnya jasa ia pamarintah negara jeng Kiai Kyai berikut manusia-man manusia butuhan karena cair datang kasihkurucu keang Gusti karunya jele Tehara yang cair Abdi Ka Gusti nyhun supaya turun hujan Abeh jelemandu datang kabalik teh mawarrahmat Gusti yanek kau hujan nanti muairm doa men akustik namun encan hujan datangek langsung cepatcepet ce hujan gede akhirnya jika jadianlah hujan jadi jemah merenungban <laughs> jadi doa seorang wanita Edan jumpllang campling sook ganggu jelemah tapi doa muska banget orangek coba orang tanyakan kurang tanyakan supaya orang tanyakan ngang bisa diija sebenarnya ngaranasi asli Abdiana Rihan mennanya baik bisa diijabah doa kita teboga amalon teboga amal nanaon juga nuwir danwir teboga atau bisa diijabah kimaha gambar je dehana di mana pulang doa pasti Allah nggakijabah setiap pulang doa Allah selalu mereka kaulang rahasiaon rahasiasalillahirrup ho kas deku ma salakidhosa oh, salakime Alhamdulillah salaki Alhamdulillah salaki hayang pulang siap salahki hayang pulang makh rumah pulang pernah nawarannyandung kas salaki menap salaki ulama Alhamdulillah datang ke pernah nyandung sabarakali mariho jasaakan salaki kulaarima kula hayang benganjeng salaki kula pu maualka wind sebab pula hayang barenjeng salaki kula salaki kula ya waktu di dunia anak kurang pati ibadah tapi kula Ridho baik ngan pula hayang barenjeng salaki kukula terus be doakun salaki kula